броун кыймылы суюктук же газдагы кичине бөлүкчөлөрдүн иретсиз кыймылдоосу броун кыймылы деп аталат ал эми бөлүкчөлөр австриянын окумуштуусу броундун атынан броун бөлүкчөлөрү деп аталып калган броун бул кыймылды 1827 жылы ачкан чөйрө молекулаларынын жылуулук кыймылынан жана айланасындагы молекулалар бөлүкчөлөрүнүн кагылышынан броун кыймылы пайда болот броун кыймылын микроскоптон бир нече жолу чоңойтууда көрсөк болот ал эми бул кыймыл менен таанышуу үчүн механикалык моделден баштайлы металлдык шарларды молекуланын модели катары карайлы эгерде тутканы айландырсак жалпак пружина мезгил мезгили менен шарларды сүзөт дагы аларды кыймылга алып келет шарлар идиштин дубалдары менен кагылышып өз багытын өзгөртөт броун бөлүкчөлөрүнүн модели катары пластик шайбаны карайлы эгерде шарларды кыймылга алып келсек анда шайба менен кагылышып аны кыймылга алып келишет күчтүн багыты жана кагылышуунун саны күтүлбөгөндөй ошондуктан шайбанын кыймылы баш аламан броун бөлүкчөлөрүнүн кыймылына окшош Реалду броул кыймылын демонстрациялаш үчүн санарип микроскобун колдонобуз айнекте анын объективинде суунун жука катмары менен сүттүн тамчысы турат размери бир микрон болгон сүттүн майлуу тамчылары жанагы броун бөлүкчөлөрү болот булардын кыймылын байкайлы броун кыймылынын сүрөтү компьютердин экранына берилет эми броун кыймылын карайлы кара жана жарык чекиттер булар май шариктер көрүнбөгөн суунун молекулалары менен кагылышып баш аламан кыймылдоодо сиз бул токтобогон кыймылды байкагыча экранда май шариктердин орду ар он беш секундда көрүнүп турат жана бул чекиттерди кошсок түз сызыкты берет жыйынтыгында сынык сызык болот тагыраак бөлүкчөнүн треги пайда болот 3 мүнөттүн ичинде бөлүкчөлөр жылышты демек капастын өлчөмү 10 микрон болгон масштабтуу тордун жардамы менен сандык корутунду кылсак болот биринчи жолу трек броун бөлүкчөлөрүнүн кыймылын француз физиги 1906 жылы перрен алган 1926 жылы нобель сыйлыгына татыктуу болгон